E não parou, tá lotado de piriguete. Ela desce, raba no chão, eu mando e ela obedece. Fui nesse barro. Era tanto do machinho dando voltas de cavalo de pau nos carros. Era tanta raça, tanto paredão ligado. Menina, pois eu quero esse barro de novo que eu vou fechar comigo. Chegou o domingão e eu peguei o meu chefete. Meu sapato. Domingo é lá no barro, sexta lá na PDS. Eu disse, ei, sagaz, boatos domingo. É o bar e acabou, é o bar e acabou, carai. Ei, sagaz, boatos domingo. É o bar e acabou. atos do